Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün blok manga oynuyoruz. Hemen ben elmasa gidiyorum. Hmm. Ha, elmas hemen karşımda. Da da da da. Sen nereden olsaksın? Uy. Oha. Almayacaksın dedim. He tamam. Elmas balta saklı. Onunla buluş var yalnız. Altın kılıçtan daha fazla olursun. Bizimki bir şey yapacak. Pose, pose, pose, photoshoot. Roger, Fuck that bitch, chop with the V on it. Camış. Şu önümdeki hiçbir işe yaramadı. Aynen hiçbir... Bir de kasılıyor yapma. boş boş. Aynen. Sanki 10 bin tane biriktirip bir şey yapacağız. Vay. 10 bin tane biriktiremiyorum. 999 tane biriktir. Ay 9999 tane biriktiremiyorum. <laughs> Gideceğim şimdi uyuşturucu. <laughs> Lan o bizden değil miydi? What the heck? What the heck? Aha. Gördüm görünmez, görünmez bir noob. Elinden elmas kılıç var. Evet demirde. Demir o kadar mı? Gel lan. Kaçma oğlum. Aha bu hayvan. Öldün. Ölümsüz oluyorlar. La. Daha korumamış gerizekalılar. Ama şimdi ben geliyorum oğlum. Red silindi. Red daha silindi. Allahu Ekber. Silinecek işte. ya arkana bir bak öyle git. Arkama bir bak iyi ki demişim de bu aşağı düşmüş herhalde bizimle hmm. yarış yaparken. <laughs> ya öldürsene. Afklar zaten. Aha. Buglu. Buglu. Çel. Çel Mahmut. Oraya. <laughs> Mahmut. Махмуд? Махмуд? Я помазан. Он... Photoshop. Roger, roger. videomuzun sonuna geldik ve bay bay.